Okay, Nayeli, this class is being recorded right now. Do you accept recording this class for Ivana? Yes, I do. Ah, okay, very well, very good. So, let me continue sharing the screen. The screen is here. And you're going to repeat the day today. What is the day today, Nayeli? Again, what is the day today? Today is, repeat, Monday. What is the day today? Monday. Continue, please. What is next? April 25th, 2022. 25, 2022. That's okay. April 25th, 2022. And I'm going to close this little sticker here. I'm going to close the sticker here. So the sticker is off and we continue here. Remember that in the previous class we were talking about I am, you are, he is, she is, uh, it is. Uh. For example, I say, I am Edgar, Edgar Parra. What do you say? You repeat, I am, I'm. I am, I'm. Nayeli. Nayeli Peña, okay? Nayeli Peña, okay? Okay. You are Nayeli Peña. You are Nayeli Peña. Can you repeat it for me? For me? You are. Come on. You are Nayeli Peña. No, I am not Nayeli Edgar Peña. Parra. <laughs> Ah, okay. I am Edgar Parra. You are Nayeli Peña. You are Nayeli Peña. I am Edgar Parra. Okay. Imagine that. Imagine. Just imagine that Ivana is here Ivana is here. Say, she is, imagine that Ivana is here. She is Ivana Vargas. She is Ivana Vargas. Repeat, she is Ivana Vargas. She is Ivana Vargas. Okay, just imagine that, just imagine that uh, Bruno Mars is here. You have, you have to say, Bruno Mars this is Bruno Mars. He is Bruno Mars. Repeat, he is Bruno Mars. Can you he please repeat? is Bruno Mars. You understand? Bruno Mars is a man. He. As it is a man, you say he is Bruno Mars. Okay? Now, uh, what is, uh, could you please repeat, what is your last name again? What's your last name again? Edgar no, no, your last name. Your, your. Okay, okay. What is your last Nayeli name? Nayeli Peña. Nayeli Peña. But your last name is not Nayeli, no. What is your last name? Your last name is not Nayeli. What is your last name? Last name. Eh, Peña Peña. Peña is your last name. Okay? My, ask me, what is your last name? Ask me. Repeat it. What is your last name, teacher? Come on. Ask me. what, what is, is your name, please? Last last name. Ma okay, what say. is your last last name? It's para. It's para. Your last uh, my last name is Parra. My last name is Parra. But I can say it's Parra, okay? Now, can you complete this part A? Can you complete the conversation with the correct words in parentheses? Observe that there are one, two words in parentheses, are or is, are or is, okay? Then we practice with, you practice it with me. This is Ben, this is Christy, and you're going to have this conversation again okay between Ben and Christy Benjamin and Christian or oh, Christopher it could be Christine Christy and Ben Benjamin and Christy okay now can you please start you're going to complete this repeat it hello Christy. hello Christy. how are you say uh-huh. Hello, Christy. How are you? Come on, repeat it. Hello, Christy. How are you? Okay, what do you complete here? Imagine that Ben asks you and you are Christy. What do you say here? I'm or it's fine? I'm or it's fine? What do you say? I'm fine. I'm fine. You're right. You say, I'm fine. You see? I'm fine. Christie answers, I'm fine. Okay, continue reading. What is next after that? I'm fine, thanks. Thanks. What I'm, did you complete? I'm sorry. What's your name? again. Okay, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. What's your name again? Okay, continue reading. Ben says, is or it's. Observe that this is an affirmative sentence. It is not a question, not a question. What do you say here? Is it A or B? Is it is or it's? Is it is or it's? What do you say? The first or the second? The first or the second? Uh, A or B? It's. What do you say? B? B is correct. It's it's. It's B. It's, okay? It's Ben Duran, okay? It's Ben Duran. It's because you're talking about the name. What's your last, what's your name again? Ben. It's Ben. Ben Duran. You understand? It's Ben. Ben Duran. Okay, continue with the next one. What do you say about this? Christy, can you read it? That's right, Ben. This, this is. Is or it's? what do you wrong. say? The first or the second? The first or the second? It's. Is it this one? This? This? Yes. No, I'm sorry. In this case, I've said that when you say this, you cannot say it. No, you don't. Okay, here you are. Ivana is arriving right now. Okay, here you are. When you say is, is because you have it's, it ah, here or this. Okay, you have this. This is, you, you are introducing, you are introducing Joshua Brown to Christie to Ben. You understand? Christie, Ben, Christie is introducing Ben to Joshua Brown. Joshua Brown doesn't know uh, Ben. Ben doesn't know Joshua Brown. So this is why. Okay, Ivana, good. Hello, good evening, Ivana. How are you? Hello, good evening, Ivana. How are you? Can you hear me? Hello, Ivana, can you hear me? Ivana, can you hear me? Ivana, I, I think you have problems in the internet. Yeah, because of the rain, because it was raining, right? Ya sé que estuvo lloviendo, me pasaste un mensaje, pero no me iba a detener. Sabía que estaba por llegar. Y sé que estás hablando allí, pero estás hablando tal vez, no te estoy escuchando. ¿Por qué no te escucho? Tienes un inconveniente de conexión de internet no te lograbas conectar. Pero ahora sí, estoy grabando, no te preocupes, ¿ok? Si acaso se cae la conexión, aquí estoy. Y ahorita estoy escuchando, a lo mejor me escuchas, Ivana. Estoy escuchando que estás moviendo Hola, Ahora sí te escucho. Muy bien. Hello, Ivana. How are you? Fine. are you? Okay, good. I'm okay. Ivana, read Nayeli. Say hello to Nayeli. Come on. Hi, Ivana. Hi, Nayeli. How are you? Repeat, how are you? How are you? Okay, what do you answer? How are you? I'm fine, thanks. And you? You have to say, fine, thanks. And you? Repeat it, Ivana. Fine, thanks. And you? Fine. And you? Okay, what do you say, Nayeli? I'm okay. I'm very well. Great. You have to say great. I'm fine. Great. Repeat great, Nayeli. Nayeli. ¿Cómo, profe? Great. Great. Good. Great. Good. Good. Okay. Okay. Good. Okay. okay. Very well. I'm very well. Thank you. Good, good. Okay. Let's continue. Observe. Um, Ivana, observe. Nayeli was asking this question to Ben or was introducing Ben to Joshua Brown. Okay, Joshua Brown is here, Ben is here, and Christy is here. Okay, now what did Nayeli say? This is, this is Joshua Brown. The correct answer is, this is Joshua Brown. You see, this is Joshua Brown. What is next after this? Ivana, what is next? This is Joshua he. Brown. Huh? What do you say? He is or she is? He. He is. He is. Because Joshua is a man, you know, and Ben is a man too. You say he is, okay? Here you are. He is in our he. history class, okay? Christy, Ben and Joshua Brown are in the same history class. You understand? They are all yes. classmates, classmates. They are in the same history class. Okay, now, uh, you are Joshua, or I am Joshua. What do you, what do I say to you? Okay, What? imagine that you are Ben. Imagine that you are Ben, Ivana. What do you answer? Okay. What do okay. you answer? I am or it is nice to meet you. I'm or it's nice it's to meet nice you. to meet you. It's. So you select it's. It's okay. It's it's nice to meet you. It's nice to meet you. Ben answers, it's nice to meet you. It's okay. Now, Nayeli, imagine that you are Joshua. Okay? Nayeli? Nayeli, are you listening to me? Yes, Rafael, Okay, okay. Now, you are going, imagine that you are Joshua. Can you read this and complete I'm or you are? I'm or your? What do you say here? Your, your. Your, in my English class. You are correct. You have to say your. Can you read it completely, please? Can you read it completely here? Hi, Ben. I think. Hi, Ben. I think you are. In my English class too. In my English class too. Okay, but I cannot listen to you very clearly. <laughs> okay, what do you answer, um, Ivana? Imagine that you are Ben. What do you answer at the, by the end over here? What do you answer by Ben? I am. You're, all okay, right. yes, I am. I am. I am the first one. So you have to say, I am, okay? Ben has to say, all right, yes, I am. When you say, and you are in my English class too. All right, yes, I am, says Ben. Okay, yes. you understand this? Is it clear? Okay. Okay, Voy a hacerles una conversión para que quede claro, por favor, que tienen que entender esto de esta forma. ¿eh? Esto es una conversación que se da entre Ben Christie y un Joshua Brown que está aquí. ¿eh? Ben es masculino, Christie es, Christie es una muchacha y Joshua es un muchacho. Aquí están presentándose, Bueno, o saludándose, saludándose al comienzo. Ben le dice a Christie, hola Christie, ¿cómo te va? ¿Cómo estás tú? Cristi le responde, yo estoy bien, gracias. ¿Eh? Eh, eh, disculpa, ¿cómo es que te llamas tú? Dímelo otra vez. O sea, porque a Cristi se le olvidó el nombre de Ben. Disculpa, ¿cómo es que llamas tú? ¿Cuál es tu nombre? Y Ben le responde, es Ben, soy Ben Durán, es Ben. Dice Ben, it's Ben, es Ben Durán, ¿okay? el nombre. Como está hablándose del nombre, dice it. No está hablándose de él sino está hablando del nombre. Christy luego le dice, ah, sí es verdad, sí es correcto, eso es, es así. Dice, that's right, ah, sí es verdad, es cierto, es correcto. Ven, este que está aquí es Joshua Brown. O sea que Cristo está presentándole Joshua Brown a Ben. Mira, ven, este que está aquí es Joshua Brown. No puede decir its, sino tiene que decir is, ¿ok? Este que está aquí es Joshua Brown. ¿eh? Y aquí debe ser él está en nuestra clase de historia. He is. Como está hablándose de Joshua Brown, tiene que ser he, ¿ok? Él está en nuestra clase de historia. Luego Ben le dice, ah, le dice, es un placer conocerte. It's nice to meet you. ¿Ya? Ese it's es lo que debe colocar Luego Joshua le dice, hola Ben, yo creo que tú estás en mi clase de inglés también. Ah, y Ben le responde, ah, sí, por supuesto, claro, sí, así es, yo estoy allí. I am, yes I am. Por supuesto que sí, claro que estoy yo. ¿eh? ¿Está claro? Claro que sí. Este, yes I am es como decir claro que sí. Lo que pasa es que ellos acostumbran para decir un claro que sí, dicen el sujeto y dicen el verbo. En este caso estamos conjugando el verbo be. El verbo be, te recuerdan, recuerden ustedes que es am, are o is. Es am, are o is. Si es negativa, I'm not. Si es negativa, isn't. Mm. ¿Oh? Y aquí tiene las formas de contracción. I am es lo mismo que ah. I'm. Your es lo mismo que your. His es lo mismo que he is. She's lo mismo que she is. ¿Ok? Eh, y it is lo mismo que it's. Esto tienen que grabárselo bien. No queda otra. Y tienen que aprenderlo así. Todo ese diálogo. Bien. ¿Ok? Para que lo hagan naturalmente. Ahora, imagínate. Imagínense ustedes. Imagínate, Ivana, que recién nos estamos conociendo. Hoy es nuestro primer día. Nos estamos viendo. Y e Ivana, es la primera vez que yo la veo y es la primera vez que tú la ves. Estamos conociéndolo. Cómo nos identificamos y cómo nos presentamos. Vamos a hacerlo, pero sin ver el libro, pero para nada. ¿Ven? ¿Qué vamos a ver? Vamos a hacer el intento por emplear el traductor como herramienta a los efectos de que ustedes vean que lo que están diciendo es la verdad y que no debe ser usado otra herramienta u otro, no puede ser usado. Vamos a ver, usemos el Google Translate como una herramienta de escritura, pero que quien va a escribir allí es el Translate. No va a escribir, no, yo no voy a escribir nada, ni tú tampoco. Inclusive, a ver, lo voy a poner aquí. Y, repito, tú no me conoces. Nos estamos viendo hoy yo no te conozco, te estoy conociendo hoy. Eh, y, ah, ah, mm, Nayeli, Nayeli, tú no me conoces. me estamos conociendo hoy. ¿ah? Tú no conoces tampoco a Ivana, nos estamos conociendo hoy. Soy yo el que voy a venir de asomado y voy a <laughs> preguntar. Voy a ir primero con Ivana. Y después Ivana va a ir con Nayeli y yo voy a ir con las dos. ¿ok? Yo te voy a presentar a Nayeli. Nayeli te voy a presentar a Ivana después que la conozca. Pero Ivana va a hablar conmigo. Escucha, Ivana, por favor, y presta mucha atención, Nayeli, por favor. Hi. How are you? Hi. I'm fine. And you? I'm okay. What's your name? I am Ivana Vargas. And you? My name is Edgar, Edgar Parra. Nice to meet you, Edgar. Nice to meet you too. Oh. Nay ah, Nayeli contigo ahora, okay? Hi, how are you? Nayeli? Hi, Nayeli Peña. Okay. No, you say, hi, how are you? Ok, mira, vamos a detener esto aquí y vamos a empezar igualito que como comencé con Ivana. Ivana y Nayeli, Nayeli, voy a hablar con, con Nayeli ahorita. Dime, Nayeli, ¿tenías algo que decir? Sí, se me está acordando el audio y ah, no sé si está fallando mi internet. Sí va, sí va a salir va a salir si Dios quiere. Ok, préstame atención, por favor. Hi, how are you? Nayeli, yo no te conozco. Estoy conociéndote ahorita, Nayeli, ¿ok? Voy a comenzar. A ver qué me respondes. Hi. Hi. What's your name? What's your name? Hi. Ok, vamos a empezar desde el comienzo. A ver, parece que está, algo, algo está fallando aquí. Vamos a ver, empezamos. Ok. Empiezo otra vez. Hello. Hi. Excuse me. What's, What's your, name? your name? My name is Edgar. Edgar Parra. What's your name? My name is Nayeli. Ah, what's your last name, Nayeli? Peña. Ah, how do you spell Peña? Nayeli, how do you spell your last name? Nayeli, how do you spell your last name, please? P E N A That's correct. Very good. Thank you very much. tell me. no, está bien. No, no hables español porque mira, todo lo que digas después de lo último que dijiste ¿ah? va a ser aceptado acá. ¿Ok? Fíjate que íbamos bien. Hola, discúlpame. ¿Cuál es tu nombre? Y tú me preguntaste, yo te dije Edgar. ¿Cuál es tu nombre? Tú me dijiste Nayeli, ¿cierto? ¿Cómo se deletrea tu apellido? ¿Ah? Y entonces aquí, ¿cómo se deletrea tu apellido? Te lo volví a repetir, por favor. Y entonces tú me, dije, tú me dijiste, yes, that's correct. O lo dije yo, ah, no, que yo dije este, que estaba bien lo que estaba diciendo. Y dice, muy bien, gracias. ¿Ok? bueno, o lo repetiste, algo, algo salió mal. Dime, Nayeli, ¿qué era lo que querías decirme? Nayeli. Que mi internet está fallando un poco. Ah, que tu internet está fallando, comprendo, pero está fallando en algo, lo estoy viendo aquí porque la recepción en Google Translate no es del todo buena. Pero vamos a seguir haciendo el intento, ¿ok? Vamos a seguir haciendo el intento. Presta atención, voy a cortar esto, te voy a presentar a Ivana. Ivana, te voy a presentar a Nayeli, ¿ok? Ahora tú me estás escuchando, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Muy bien, escúcheme la dos. Traten de reaccionar a la respuesta. Presta atención, ¿ok? Ivana, this is my friend Nayeli. Nayeli, this is my friend Ivana. Hi, Ivana. What's your name? No, es, no, no, no. Me detengo ahora, a ver. Si tú le has dicho hi, Ivana, porque la estás conociendo, ¿ya? Y debería decir, it's nice to meet you, it's nice to meet you. Y e, Ivana debería responder, it's nice to meet you too. Luego, ¿está claro, sí? Eso es todo lo que deben hacer. Vamos a empezar desde el principio, ¿sí? Corto. Vamos a ver. Hi, Nayeli. This is Ivana. Ivana, this is okay. Nayeli. Hi, Ivana. Nice to meet you. Nice to meet you. Perdón, empezamos otra vez. Nice to meet you. Okay. Hi, nice Nayeli. to meet you. Nice to okay. meet you too. Ok, eso es lo que debes decir. Hi, Ivana. Nice to meet you. Y tú debes decir, hi, Nayeli. Nice to meet you too. Empezamos otra vez. Vamos a ver. Ensayo error. No importa. Hi, Ivana. This is Nayeli. Nayeli, this is Ivana. Hi, Ivana. Nice to meet you. Definitivamente tu internet está malo, de verdad. Sí, porque no lo capto aquí. ¿Te das cuenta? De verdad que está bien malo el internet. Está fallando mucho. Sí, mucho, mucho. Vamos a ver, otra vez, hagamos el intento hasta que, hasta que salga. Hasta que salga, hasta que el internet esté bien. Vamos a, tiene que llegar un momento que se vea bien, ¿ok? Hi, Ivana. Yo no, no, sé, no sé qué está fallando. Pero Ivana, ¿me estás escuchando? A ver. Yo sé que está lloviendo por allá también bastante. Sí. Aquí está lloviendo y el internet está fallando mucho. Sí, eso lo entiendo, ¿ves? Ahí está el problema. Ok, vamos a repetir otra vez, Ivana, pero poco a poco, ¿entiendes? Vamos a darle. A ver. Hi, Ivana. This is Nayeli. Hi, Nayeli. This is Ivana. Se escucha entrecortado, profe. A ah, ver, se escucha entrecortado. Producto del internet. Bueno, volvemos otra vez. Hello, Nayeli. This is Ivana. Hello, Ivana. This is Nayeli. Hi, Ivana. Nice to meet you. Hi, Nayeli. Nice to meet you too. Good, good, good. That's okay. Fíjense que aquí, por supuesto, que no hay signos de interrogación No hay puntos, no hay coma, no hay signos de exclamación, pero salió bien. Hola, bueno, y no importa que haya salido aquí Jenny en lugar de Ivana. ¿Por qué? Porque Ivana no es un nombre propio en Estados Unidos ni en ningún país de habla inglesa. Sin embargo, si uno dice, hello, Ivana, ok, o hello. Ah, hello, Nayeli, ok, hello, Nayeli, Nayeli, ok. Hello, Nayeli, this is Ivana. Hello, Ivana. This is Nayeli. Nice to meet you. Nice to meet you too. Debería haber sido aquí, pero no sé qué pasó. Tal vez la corrección, el problema es la conexión de internet. Cuando no falla el de Nayeli, falla el tuyo que está lloviendo por allá, por Caracas. ¿Usted está en Caracas o está en el Atillo? ¿Dónde andas? ¿Estás en Los Teques? ¿Dónde estás, Ivana? ¿Por dónde andas, Ivana? Si me escuchas. Ivana. Ivana, can you listen to me? ¿Dónde estás tú? En Caracas. ¿En qué parte de Caracas está lloviendo? en Caracas. ¿En qué parte, de qué sector de Caracas está lloviendo? ¿En qué, área de Caracas? ¿Aló? No, no me escuchas, definitivamente. No me escuchas. ¿Me escuchas, Ivana? ¿En qué sector de Caracas está lloviendo? Ay, Dios. Ay, Dios. ¿Dónde, está lloviendo? ¿Dónde está lloviendo? Dime. ¿Dónde llueve? ¿Estás en Caracas. ¿Pero en qué parte de Caracas estás tú? San Bernardino. San Bernardino, ok. Allí llueve porque estás a las faldas del Ávila, San Bernardino, y hasta cae granizo. La única vez que me cayó granizo ahí en Caracas, me cayó en la Cota Mil, en San Bernardino. Te lo juro que sí. Y aquí cae granizo cada vez que llega septiembre. Sí. Bueno, para que lo sepas. Let's continue in English. Let's continue in English, OK? So here we are, okay? Ahora ustedes están viendo la página de el libro. ¿La estás viendo Nayeli? Nayeli, ¿me escuchas? Sí, ok. Ivana, ¿estás viendo la página? Sí. Eh, ok, Nayeli, tanto Nayeli como Ivana están compartiendo la página. Y voy a pasar la página de las 5 a las 6, ¿sí? Bye. Llega a las 6. Estas son las últimas dos páginas de, este, mm, de esta eh, unidad número 1. ¿Ok? Vamos a concluirla hoy, si Dios quiere, y si ustedes me ayudan también. Y si el Internet me ayuda. Amén. Si el Internet me ayuda, si Dios me ayuda, Internet me ayuda y ustedes me ayudan, pasamos esto, ¿ok? Terminamos la unidad 2 y les quedaría a ustedes el workbook por la unidad, perdón, terminamos la unidad 1 y continuaríamos mañana la unidad número 2. Pero dependo de ustedes. Este workbook lo tienen ustedes también, mira. Me están viendo la manito, Ivana, Nayeli, ¿están viendo la manito? ¿La mano? Yes. Ok, esta mano está señalando el workbook. Actualmente estamos en el student book. Previamente habíamos estado de ayer en antes el video resource book. Ok, ustedes tienen los tres libros y tienen todo el material grabado, grabado y tienen todos los videos. O sea, vamos a trabajar a partir de mañana con fuerza y vamos a lograr que para el martes de la próxima semana hayamos terminado la unidad número 2 si ustedes me ayudan y si el Internet me ayuda. ¿Ok? Bueno, presten atención. Aquí tienen una conversación como la que tuvimos nosotros, una chica llamada Cara y un muchacho llamado James. El muchacho viene buscando a una chica llamada Alex o Alexa, o tal vez a un varón, no sé. Alex, alguien llamado Alex. ¿Ya? Porque Alex puede ser Alexandra, pero también puede ser Alexis. Esas son las cosas de los nombres. Este muchacho, le viene preguntando a esta muchacha, que si ella es, acaso, Alexa. ¿Ah? Me imagino. ¿Ah? ¿Sí? O sea, que el muchacho está preguntando por una tal Alexa. Pero resulta que Alexa no es ella, sino que es alguien más que está por allá. ¿Ok? Y eso es todo lo que pasa. Por ahí. Presta atención a la conversación y usted va a completar aquí con las formas que correspondan al verbo to be. Am, are o is. Vamos a ver qué dirás. Este, ¿Quién quiere ser tú, Cara o James? ¿A quién se lo pregunta? yo voy a ser, yo voy a ah, yo voy a James, ¿ok? Yo voy a ser James, ¿ok? Tú vas a ser Cara, Ivana, tú eres Cara, ¿ok? Esta que está aquí. Okay. Yo voy a ser James. Y Alex, Alexa, ¿ok? Alex Lane va a ser, vas a ser tú, Nayeli. ¿Me estás escuchando? Alex Lane está por aquí. Yes. ¿Ok? Esta no es Alex Lane, esta es Cara. ¿Ok? Pero, vuelvo y repito, Cara es Ivana, yo soy James, yo no soy Edgar, soy James. Y tú eres Alex, Alex, Nayeli, ¿ok? Empezamos, vamos a ver qué va. Comienza, Ivana. Excuse me. Excuse me. Are you Alex Lane? No, I am not. My name is James Harris. Alex is over there. Alex oh, is over there. Resulta que Alex es masculino, porque se supone que si Cara está preguntando por Alex, a lo mejor este Alexis es este. No, pero no es. Ok, ¿qué dices tú? Oh, sorry. Ok, Cara, tú sigues preguntando ahora con Alex, que va a ser Nayeli. Nayeli, estás haciendo el papel de Alexander. Pues, ok. ¿Está bien? Ojalá tuviéramos dos varones para que me acompañen. Ah, ¿Qué dices? Are you Alex Lane? Can you repeat it, please, Ivana? Are you Alex Lane? Dayeli, tú eres Alex Lane, ¿ok? Tú eres Alex Lane. Por favor, responde. ¿Qué va aquí? I am. Ah, okay, very well. So Cara asks, are you Alex Lane? And, y tú respondes, yes, I am. Muy bien, eso es. Continúas, por favor. A ver. Ivana. Hi, I am Cara Ruiz. Very well. Uh, hi, my name or I am Cara Ruiz. You can say my name is or I am Cara Ruiz. I am Cara Ruiz. Nayeli. Profe, un poquito, es que ya, ya me cargó la... Es que se me había sacado del... Te había sacado. Ay, Dios mío. Eh, dime, que estamos aquí, mírame. la pantalla. ¿Estás viendo la pantalla? Yes. Sí. Ah, ok, por favor, puedes responder. Hazle la pregunta otra vez o respóndele desde el comienzo, desde acá. Por favor, Cara. Cara, tú eres eh, ah, Ivana. Ivana, tú eres Cara. Alex, tú eres Nayeli. ¿Ok? Tú eres Nayeli. ¿Ok? Empieza. Are you Alex Lane? Are you Alex Lane? ¿Qué respondes tú? Yes, I am. Yes, I am. Okay. Hi. Con I am Cara Ruiz. Hi, I am Cara Ruiz or my name is Cara Ruiz. My okay. Cara Ruiz. Continue. Okay. What is next, Alex? Oh. I'm in my history class right Préstame atención. Ivana, ¿qué dirías tú? I am, aquí. Ah. si tú eres Alex. No, ¿qué dirías en ese caso? You are. You are. You Préstame atención, voy a cliquear aquí y va a salir you are. ¿Salió you are? ¿Sí o no? Nayeli, ¿salió you are? ¿Sí o no? Yes. Ok. So you say, oh, you are in my history class. ¿Por qué, Alex, tú le dice a Cara, a Cara Ruiz, por qué le dice, you are in my history class? Porque es incompatible que tú digas, I am in my history class. Yo estoy en mi clase de, de historia. No, tú estás en mi clase de historia. ¿Entiendes? You are in my history class. ¿Ok? Continue, Cara. What do you say, Ivana? Yes, I am. Yes, I am. Okay, continue. What is next, Ivan, uh, eh, Nayeli? Eh, profe, ahí tengo una duda. Por ejemplo, Ajá, dime. ¿Qué debe ser? No sabes. ¿Qué dirías no. tú, Ivana? ¿Qué dirías no, no, tú? I am, you are, he is, she is, it is. dira It's. It's. It is. It is. it is nice to meet you. It's. ¿Por qué? Porque estás hablando de algo impersonal, ¿entiendes? Tiene que ser it's, porque no está hablándose de tu persona, no está hablándose de mi persona, ni de la persona de Cara, ni la de Alex, sino de es un placer. ¿Qué es lo que es? El saludarte. El saludarte es un placer. It's nice to meet you. ¿Ok? It's nice to meet you. ¿Ok? ¿Está claro hasta aquí? En ocho minutos se va a cortar esto y después que yo logre conectarme, si me tardo tres, cuatro minutos, es el tiempo que ustedes tienen de ir a lavarse la cara. ¿Ok? Sigamos adelante. Ok. Class activity. Write your name on a piece of paper. Put the papers in a bag. Esta actividad no se puede hacer. ¿Por qué? Porque esta es una, para una clase presencial. Escriban su nombre en un papel y colóquenlo en una bolsa. ¿En qué bolsa la vamos a colocar aquí? Una bolsa virtual. <laughs> Luego, tome un papel diferente al suyo, ¿no? Mete la mano en la bolsa y encuentra al estudiante. Y eso en el caso de que hubiese un grupo de estudiantes, que me refiero, un grupo, un salón completo, por lo menos que haya 12 estudiantes, 10, 15, 20 estudiantes. ¿Me entiendes? <laughs> Y entonces pregunta cada uno. Pero vamos a hacerlo como que si tú hubieses encontrado, o tienes que buscar a, eh, mm, tiene que buscar a Nayeli. Nayeli es C, ¿ok? Nayeli es C. Yo soy B. Yo soy B. no, tú sabes, tú no sabes mi nombre. Lo hacemos con nuestros nombres. Ok, con nuestros nombres. Disculpa, tú agarraste mi papel. ¿Qué tienes que decirme? Ok. Excuse me, Are you Nayeli Peña? No, I'm not. She's over there. Hi, are you Nayeli Peña? Yes, I am. Ok, muy bien, eso es todo. Ahora, volteemos la cuestión. Nayeli, tú empiezas la conversación, ¿ok? Y tú estás buscando a él. que va a responder. Empieza, por favor. Nayeli, se pegó. Este, se pegó. Empieza Nayeli. Está complicado. ¿eh? y después quién sigue, usted o yo. Sí, eh, mira, es que el internet está, afectándose mucho. Comienza Nayeli y luego estás tú. Yo soy C. Ok. Nayeli, okay. tú estás buscándome a mí, Nayeli. ¿Ah? Tú estás buscándome a, mí. ¿Ok? Tú eres A. ¿Ok? Dale, empieza hablando con Ivana. Dale. Comienza, Nayeli, por favor. Excuse me. Are you Edgar Parra? Ivana. He's over there. Hi. Are you Edgar Parra? Yes, I am. Muy bien, fíjate cómo lo hizo, ¿verdad? Eh, Ivana, que dijo he is No dijo she dijo he is. ¿Por qué dijo he is? Porque Edgar Parra es masculino, ¿entiende? ¿Está claro? Yes. Bueno, eso es lo que debemos buscar, que aprendan las cosas, ¿ok? Tranquilas, que poco a poco van a ir aprendiendo, no hay que desesperarse. Ok, vamos a ver esto que tenemos aquí es la pronunciación de las palabras unidas una con otra. ¿Ok? Pay attention. No importa que nos corte el zoom. Seguimos adelante. Pay attention to this. Page 6, Exercise 10, Pronunciation, Linked Sounds. Linked sounds. Listen and practice. Notice the linked sounds. I'm Isabella. I'm Isabella. She's over there. She's over there. You're in my class. You're in my class. Okay, can you repeat it again? Let me close this. Let me close this. And Ivana, can you repeat it again, please? I'm Isabella. I am Isabella. Okay, in Nayeli. I'm Isabella. Repeat, please. I'm Isabella. Nayeli. I'm Isabella. She's over there. She's over there. Ivana, she's over there. She's over there. Okay, Nayeli, she's over there. She's over there. She's over there. Okay, you're in my class. You're in my class. Ivana, you're, you're in, in, my, class. class. Okay, Nayeli, you're in my class, Nayeli. You're in, my class. You're in my class, you're in my class. Ustedes, deben, ustedes tienen el audio, tienen el libro, deben practicarlo en clase, en casa. Después que termina la clase, un ratito, aunque sea ponen el audio, un ratito abren el libro, lo repiten, lo ponen el audio. El sistema es que pueden ver en la tablet o en la computadora el libro. Y en el celular pueden abrir el audio. O al revés, como guste, si quieren, puede ver el libro en, la, en el celular abierto desde el drive y en la tablet puedes escuchar el oído, donde tengan conectado el audífono. A lo que funcione en video, usted lo pone en video. Lo que funcione bien o mejor en audio, póngale en audio. Esa es la idea de práctica. Que usted tenga dos dispositivos. Un dispositivo para la visión, para el video y un dispositivo para la escucha, para el audio. Si usted hace eso, tenga por garantizado que tiene buena forma de practicarlo. Ok, repeat the numbers, repeat the numbers, antes que nos corte el internet del Zoom. Escucha y repita. Page 6, exercise 11. Speaking, personal information. Part A, listen and practice. Nayeli? Are you there? Naya? Nayeli? Can you repeat it, please? Zero. Nayeli? Zero. Uh, o. Nayeli? O. Nayeli? O. Uh, okay. Repeat it after me, please. One. One. Okay, Nayeli. One. One. Two. Ivana. Two. Three. Three. Four. Four. Five. Five. Six. Five. Six. Seven. Seven. Eight seven, eight, eight, eight, nine, eight, nine, ten, nine, ten. ten. Okay, repeat, repeat this. These are email addresses, email addresses. Page six, exercise 11. Practice these Part phone B. numbers. Practice these phone numbers and, and email, email addresses. Email addresses. Then listen and check your answers. Okay, pay attention. Jessica Adams. Jessica Adams. 402 402 555 555 2301. 2301. Work phone. Work phone. 646 486 1004. Cell phone. J Adams 1 at cup.org. Email address Ryan Walker 212-924-1764 home phone 643-555-2285 cell phone Ryan dash Walker underscore 09 at cambridge.org email address Okay, can you please repeat underscore, underscore? Underscore. Dash. Dash. Dash. Nayeli, are you